Sad da vidim kako ti izgleda. Ju. Ah. Udario sam te kopitom. Brat moj. Brat I čao drugari, dobrodošli u još jedan motovlog. Konačno imam zvuk. Posle 100 godina. E, otišao ti e. Fantomka gore. Fantomka. Uff! nas na F900XR-u 2021 nov motor ustupti na recenziju Nadavno, kao što znate, dosta sam imao ovaj, probleme sa mikrofonom, pa nisam bio tu jedno vreme, bio sam van Srbije. I evo, konačno snimamo, ja se nadam da ćemo nastaviti tokom zime da snimamo. Ako ne budem snimao nešto što se tiče motora, snimat ću ovaj, neki drugi kontent, to ćemo vidjeti usput. Na vama je da lajkujete ovaj video klip, šerujete, komentarišete kako vam se čini i da se subscribe na moj kanal. Uf, posle 100 godina, dakle, ono, sam i na motoru i sve. drugačiji motor. Krenuo sam prvo da ga sa road modom. Tako da ono, ali prvi utisak sada na ovaj motor je nekako, kako da vam opišem, kao da sam sjela na malo veći MT-09 i nekako lepi osjećaj mogu vam reći i odgovara mi što se tiče visine i svega. Nisam to očekivao, baš sam se oduševio ovim motorom. Sviđa mi se ova tabla kako izgleda ovo u Dynamic modu. Dakle, ima tu dosta stvari koje možete da vidite. I ovo što je slika u A? два льется могут под форматом средства tako da ali sviđa mi se ima tu šifko ovo ne sviđa mi se recimo što je blica ovako nekako mi je mnogo tako da vam napišem nekako mi je mnogo napadne blicu, mislim treba da blica, to je dobra stvar, ali nekako meni nije to kao obavještenje da provjerim brzinu. Šta ako ja neću da provjerim brzinu, a sad da, tu neću, hoću ostavim ovoj brzinu. Mislim, sve je to do, vozača, ali eto, to je neko moje mišljenje, je motor ima ovo Brojače brilače ručica, dakle, odlična stvar, to obožavam. Evo vidite, vozim bez, ovog, bez rukavica. Znam da to ne volite da gledate kad vozim bez rukavica, ali dobro. Što se tiče ove godine, malo sam klipova izbacio, znači nema tu nešto pretjerano klipova. Snimio sam još, dakle, 3-4 klipa na kojem je zvuk uništen, uništen. Znači, poludao sam tako da ono, to možda bude bilo u nekim insertima, čisto da se vidi, pošto tu zvuka nema. vozio sam GS-a i bukvalno ono, taj cijel video je propašten zbog zvuka, ima tu još par klipova gdje sam vozio RR-a i tako te još neke motore gdje je bukvalno zvuk ništa, nula od zvuka. Evo sad sam konačno rešio da, da, uložim malo u zvuk i sve. Vratio se iz Švajcarske, što što ono kaže, vratio se iz Švajcarske pa ima para. Šalim se drugaru, naravno. Krajnje je vreme bilo da se malo posjetim ovome. adăsivrat, mână vlogi, ușorele sorciuri. Șubu! Șubu! Ej! Да, я просто вложил шум, это мотор лаково много бруj, много. Baš je ono, tresan i želudac. sviđa mi se, sviđa mi se, bukvalno mi se sviđa ovako ovaj display, to sam napomenuo i malo prije, ovaj motor ima tri moda, eh, road, eh, rain i dynamic. I malo trenutno vozim u dynamic modu, stavio sam ljudi crni vizir, ništa ne vidim. Vidim ja da će se vrati onaj providni vizir. Nema tu. Ne znam vidite kako blicu ovo nekako. Čak i kroz ovaj vizir što mi je zatavljen e, baš imam osjećaj kad da smeta. Možda bi to trebalo da se smanji, možda ne. To je neko moje mišljenje. Ali ovaj, nije ovaj motor koji je za neke ono kao brze vožnje, obaranje i tako te gluposti. Tako da da pa će to smetati ljudima. Mislim, preko dana se možda to ni ne vidi, možda sad ja uočajam to toko moći Eto. ima ZF ovaj, vešanje, odnosno amortizere, udobanje, ja mislim ima podešavanje visine, ja od 74 do 84, ne mogu se sjetim, malo prije smo radili recenziju pa smo sve to rekli, ali ovaj, nije bitno, uglavnom to vas ne zanima. Ono što vas zanima je to kako ovaj motor ide, a ide lepo. Ispred mene je Šone, odnosno Neša San. San nervira me ovo kukvačilo, nisam navikao na to iskreno, ne znam šta je to, kako to funkcioniše. Tu sam kvačilo skroz, ali ono nije se vratilo skroz, nego ono samo, e, samo ga vraća. Duševljen sam kako ide, baš udoban, baš, baš udoban motor. Ako budem ovaj, Prodava VRR-a ovaj motor je sljedeći ovaj motor je definitivno sljedeći motor ljudi, mene snimao snima, snima Dakle, sad smo samo stavili ovaj novi mikrofon nekako ga, nekako smo ga izgubili. Ne znam, znači imam tri mikrofona u kacigi, u kacigu. <laughs> Vidjet ćemo kako se izgleda na sljedećim kupovima, dakle evo samo eto čisto da vidite da sam tu, da se vraćam na dano. Sljedeći kup će biti za dva dana, možda tri neću konstantno izbacivati ko šone, ali ovaj, eto vas obavestim. Sviđa mi se i visoki motor i uspravno, znači baš je nekako... Mislim, mene se sviđa svaki motor koji je nov, da se nalažem. Neko odgovara mi i za sjedenje, udobno je, nisam očekivao da će toliko udobno da bude. E, čak i visina mi odgovara mi se sviđa napred ima led svjetla. Sad mogli samo da vidimo još kako izgleda motor i da završavamo ovaj video klip. Da, evo vam kako izgleda motor. Mnogo, mnogo lepo izgleda. A? Da, pokušao. A Pa, pa A pazi kad sam, ovo mi je sad drugi put da ne mogu da ubodem unutra. Svaki put prethodni sam upao. To posle tvog motora ne mogu da naviknem. Ne se različati? Da. Da kažem još jednu stvar, što on je danas snimao recenziju, tako da pratite njegov kanal da vidite ovaj recenziju ovog motora nadam se da će vam se svidi motor sad nismo, nismo vozili krivine, nismo radili e, review po krivinama niti ništa, ali ovaj, mislim da je i ovo, i ovo dovoljno pošto je hladno i opet ono, napominjem, uskoro menjamo te neke stvari, pripremamo motor za zimu. Ja sam moj motor bukvalno u sobu bacio, snimao, snima, snima. Moram da provjeram stalno ovu uh, kakav debil, znači ja ne verujem. Moram stvarno da preveram kamericu i to da li snima zato što jednostavno nemam e, jednostavno nemam više osjećaj ni šta snima ni nemam povjerenje opremu toliko tako da ovaj, jednostavno to stalno provjeravam i passar de gluposti sa imala soprano, soprano. Tako da sad namet u glavu i idemo dalje.